рахим қазақстан республикасының президенті тоқаев мырзаға мына біз бүгін астана қаласының ұлттық мүддені қорғау кеңесінің мүшелерімен қоғам белсенділерінен үндеу біз кешегі осы астанада болған оқиға жаңа өзен қаласынан ел астанасына биліктің неше түрлі өз, өз өміріндегі әділетсіздіктерді осы астанадағы жоғарғы билікке жеткіземін деп келген бейбіт түрде келген жаңаөзен жұмысшыларына осы еліміздің мынау ішкі істер мен жаңағы қауіпсіздік комитетінің азаматтарының істеген қорлығын бүкіл елдің көзінше бір қылмыскерлерді ұстағандай сүйреп апарып қамағанына бүкіл халық болып ел болып наразылық білдіріп жатырмыз біз де соған наразылығымызды білдіреміз сол наразылықты білдіруге осы ұлттық мүдденің мүшесі ел тірегінің жетекшісі нұржан әлтаев бауырымызды сол осы өзі астанадағы маңайдағы ұлт жанашырларын келіңдер мына азаматтарға араша түсейік заңды түрде арашалайық өзіміздің бауырларымыз ғой деп шақырғаны үшін оны алып бүгін 15 сол кеше түнде 15 сеткіге қамақ қойыпты бұл да бассыздық не деген қандай тоқаев мырза біз өзі қандай елде тұрып жатырмыз сіз келгеннен бері үміттеніп бүкіл халық болып жаңа қазақстан дегенге әділеттік орнатады деп осыншама үміттеніп мына ісіңіз мына істеп жатқан сіздің қол астыңыздағы мына органдардың соттардың прокуратураның істеп жатқан бассыздығына біз бәріміз наразымыз осы наразылығымызды қабыл алып мынау жаңағы азаматтарды шешкен болып жіберіп жатқан көрінеді еліне жарайды олар өздері әйтеуір келісіп шешсе шешті оны да халық бақылауында болады бірақ мынау бауырымыз нұржан әлтеевті әлтаевты